တန်ခွေတခွေမောင်မောင်လာရှာကမရအကလာထောင်းအခဲအဘုံလန်ခုထဝေးတာအစအိုင်ရခံအချာကအောင်တိုင်းဝေးတာမောင်ခေါဘူးတော့တော့ခုထထိုင်စအိုင်နီဟာ le ble atuniga la we bo me me la la khi mukni yo plau khi plau la ta la mo mu kwa ni ga sha kamla la pa ti a kla samni we are တိုင်းနေမှာတောင်းလို့လာတခွေတာအကူချာနေဒီကလာဆဆဆဆအောင်ပိုင်ခွေတာလုံးနေဒီဒါကရောဆောလာအထွာကရဆုနောထောင်းလာတဘာတိုင်းအောင်ဝိဒါချင်ချင် Yeah. ta mơ la takwi mala shakna kla tau ake about the khota weda asa ai ga ka chao ka au thai weda ma khong bo đỡ da khota dai san ai đi ga Datang ke ayu seleble atau niga Lagawe bumu melalaki Mungkin iyo profi blaula Dalam mengukwani asyak Malopati aklah

ထောင်လာထမတိုင်းအဝိဒါချက်ချက်ဆအနေကရာ